پاندا ها من مشت میزنم بیا دعوا تک به تک چی؟ بیا دعوا بیا یا جلو آبوز داری بازی نه آبوز نیست بیا دعوا نمیخوام بیا زنم واقعا زن میزنی سکسیست گوا سیاه هم هستم در زن بیا دعوا خب بچه بریم برای لود اوت شیدن من دوباره مثل همیشه اینو آوردم لسکو استروید دارم <laughs> بزن بزن بیا بیا بیا بیا نه نه نه بیا بیا بیا بیا بیا میخوام تر دارت درست کنم شیش دیگه بیا وای وای بنده هلا هلا هلا هلا میشه حفظ کن اینجا بوی انمی اسمش مام میکنم آه من پشتتم دارم بوی عرق تو رو اسمش نتونستی عصب بزنی ای همینجاست اساسین همینجاست کامان آره متاسفانه فکر کنم صدا تیرایی که داره اینا دارن زل میدن خب ما هم زر میدن در اوه اوه باد هر کبریت بازی نکن قضیه بابا چته چته چته همه گوشه من نزن تیر بچم میفته تپش رو بریم اساسین رو بمالیم بی مادر آره. اساسین اونجاست لس گو بیا اینجا بینا بخوای بی مادر داشت آی آی آی <laughs> من آماده به خطرم بیا اینجا بیا اینجا بینم تو سرت بی وان چای کیسه <laughs> چای کیسه ای بله <laughs> حله بچه کونه اون بارد بدتر از باس الان میاد سراغمون پلیرا پایین چه غلطی داره میکنه اون زره داده بیدار میکنه بازی دیار کیه آره. بچه اتاق غزبی این شکلی قشنگ نه نه اتاق خودش دقیقه همین شکلیه قفش شو ای پاندا پاندا من درون دارم درون دارم با تا خون قرب چندومه خفش اومد الان درون میخوام بندازم بذار برم چک کنم بذارم دور برم اون کسی من درون دارم چقدر درونش بولشته سنوی توه؟ نه نه اوه هاندا پلیر بیاد کنش بار چی بدونی نیاز به دخالت دست بله. نیستی واسا تا بله. پلیر دو دو نفر اونجا دو نفر کجا کجا کجا من نگاه میکنم نگاه نکنم اون مرا آره، آره، رو رو برو رو رو اون آخ شت خورد وایسا وایسا آه گوزید گوزید اینا رو ما باید بزنیم نزنیم بگا میریم فشار بخورن همه تیراشو ادر رفت من کام آه اون هولی شت چی میخره اوه لا بابا <laughs> Pode, wolę! Pode, wolę! Pashma! Pashma! شوهر پس میگیریم خیلی آسان ای بابا از خون ریزی بردم بابا احمقه به درد حیوان گوز بابا این نیلا چیه خب الان <laughs> بیا دوا <laughs> بابا این چیه اصلا کوله وقت همینا برمیدارم اوه بچه ها اسکوب اسکوب بابا سایک بابا کایره سیاه رد شو رد شو آیو قگلار <laughs> واسه این توه؟ نه نه نه نه نه نه بیرابوس بیرابوس بیرابوس سایفا بده از این هیاهول تو اینا پس نرو از این یکی با مشعل المپیک دنبالته خب رانده قبل من عزیز میکردی نه نه نه نه نه اوه یه دونه دیگه بزنی مردم نزن نزن خدای نزن خدای نزن تیر خوردیم تیر خوردیم برو برو تیر ببین این کلت من رو نگاه کن باش چسب رازی چسب میدم به شلوار حمله تو سمت بری نه بری بری نه من نیستم بیا دیدمش دیدمش خب. فکر کنم زدمش نه نه نه نه نه آه این دوباله برم حسین بیناموس از من بکشه بیرون بابا تخم سگ برو گم شو دیدین هم دات بهت او دبایه دبایه زدی ها زدی ها یس آها داری رو دکش میشینی ولی رو کونش میشینم رو صورتش باید بشینم خب یه ریوایوی بکنی بارو حالا بلایش blech. آها اصلا من کمک دادم نیاز نداشتم من کنم. آلا اوه مله دمیج فتیش بود فتیش نشسته اونا اونا خب, خب، نزنشون الان آی حمال فرار کن فرار کن زیز کن زیز کن خیلی سخته زدنش فا آها باری کلا بله. اونا اونا اونا پنجره پنجره پنجره اونا اونا آره. تا چرا قکشورم توی بازی سفیده اون وقت من اندا کجا باید وانشات میکنن کورس رفت آی باباش باباش بابا what the fuck چیز خوبی نیستن بچه ها میدونی بابا اه بابا تله بود بغل هر دو باشه ما سمایت جلومونه ولش کن ولش کن به نظرم ما اینجایی تیر بذارم آه تو بخواید وسط فایتون رو ریلود کنی مردی مردم خفشم <laughs> شروع شد بزن تو هدش بزن داداش داداش نه بابا زنده نی خفشه خفشه خفشه خفشه خفشه خفشه بچه ها تیر آتیشی خوبیش اینه نگاه کنین مردش بابا میمیره برو فرار کن فرار کن فرار کن بابا بزنش خوب ما یه حرکتی داشتیم که مثلا داشت اسپایدر یا مثلا بازی بنش میشد میرفتیم دقیقا موقع فرار کمپ میکردیم اونا شاد خورم و بعد ما تاخ تاخدشون رو مینداختیم <laughs> ور میداشتیم همون لحظه فرار میکردیم ایزی بیبی اصلا قشنگ نمیشه میتونیم بریم اون بالا اوکی بچه میکنیم تا بیاد اصلا ما عوض یک گشت شد نه نه نه آره دارم ای بابا لو کمک کن خودم به تو خدا بگی بزن درش خواهد چیت رو روشن کنم ملکوت گوستاو راست میگی آشبی گاسی از بین از بدون آره، اس اس نداره فقط ب این ب <laughs> اس نیست اپ اس نداره اسشو بریدم آره، اسکول من یه کانه دیگه دارم غیر کلت کلت <laughs> اوله بدم اوناش فاکینل بزن بابا یکی دیگه زده یکی دیگه زده یکی دیگه زده یا خدا یا عمل پس ای بابا پنیشش What the fuck اون وره مپ قصد باید بریم ای نه بزنش مثلا دارم میام من, من, یه تیر زدم بش بردش هوری هوری هوری بزنم چیا داره دو کلته دو کلته داره بردار میخوای وایسا وایسا اگه یه نفر بودن ما میتونیم بریم یکیشو برداریم خودمون فرار کنیم ما کوره لرد اون یارو یه نفر حاجی بریم بریم بریم بریم بریم در رفت قزمی رفت رفت خدا رو شک بودو بودو بودو بیا بیا لتس گو آچا یعنی ما داریم بیرونه این بیرونه این بیرونه این بیرونه بیرونه یارو آی آی طرف اسکین مسکین بتل پس دفع شاهنگیر نیک پنجیری نایید بیناموس بیناموس بیناموس بیناموس بیناموس بیناموس بیناموس بیناموس بیناموس بیناموس بیناموس بیناموس بیناموس شما فکر میکنید ویدیو 9 دقیقه از 9 دقیقه رکورده ولی ما که دو روزه داریم رکورد میکنیم که 20 دست رفتیم یه دونه وین نتونستیم بگیریم آره درست قبل ریکورد یه دست رفتیم بین گرفتیم من نداشتم یکی برداشت The fuck بالا که برداشت بریم پیداش بکنیم من کجاست بالا نمیشه نه نه نه نه بیا بیا بیا نه یه پرکه میتونی از دور ورداری برم یکی از بزنیم کجاست ای همین بود همین بود بیا بیا آره بیا بیا بلند شد بابا بلند شد بابا شاشیدم Yeah. <laughs> بچه ما تو آف ریکارد گرفتیم گرفتیم بعد ریکارد شروع میکنیم یه دونه کیلم نمیگیریم <laughs> بچه لایک های تو از حافظ گرم کنیم موهایی رو شد تکون مثل لایک کنید <laughs> خدافه نمک بی نمک